enfrentado muitas barreiras, mas eu levanto sempre que caio, recomeço uma nova partida. Já passei por muitas escolas, nunca vi uma melhor que a vida. E há dias que o sol não nasce, mas em mim sempre nasce virtudes. Não sei se vivo conforme eu devo, me revejo em tudo que escrevo, resultado do que eu observo. E eu cresço todos os dias, faço crescer também quem me ouve, mas cada um pensa como deve e a diferença é que faz o mundo. Os pensam que já sabem tudo, que nem precisam aprender mais. Esses são os grandes matutos não passam frente e dois para trás. O mestre não ensina tudo, mas o pouco que o aluno aprende pode torná-lo em futuro mestre. Neste planeta terrestre tenho vivido conforme eu sei. Trago experiências de vida dos caminhos que eu já passei. Eu até nem sei o que faço, de libertar a minha mente. A distância apontou-me dedo, de perto querem me dar abraços. Assim para quê? Para parecerem que não são. <laughs> Chupu, chupu, chupu, mexo. sou um rapaz otimista, acreditando nos meus ideais. Preferindo ser eremita e assim tenho me sentido em paz. Sou amigo dos meus amigos que estão comigo há longo times, eles que contam a minha história. Uma amizade verdadeira jamais sairá da minha memória. Cabanjanga, Juculo, Messo, já notei que nem todos são nossos. Há quem se mantém orgulhoso, mas beba água do nosso poço, porque tapar o sol com a ser humilde e a fama lhes tornou cabeçudo. E eu pergunto, cadê a humildade? Às vezes eu me ponho a sorrir de tanta batucada humorística. Uns dizem que são melhores, sem vergonha na falta de lírica. Hermeneuticamente digo num discurso muito afirmativo: se não deixarmos tudo para trás, não chegaremos ao objetivo. Está mais do que comprovado, batida séria sempre no ativo. Está mais do que comprovado, batida séria sempre no ativo. Russia. It's your muscles. Go. Qual o time? Ah, agora eu quero.